Estamos de gira, las pussy no miran porque saben que todo lidan Salimos de noche buscando una presa, viendo como ellos te tiran That no, soy el flow, pues si me siento Kira Botellas girando, culo rebotando y hielo se convirtió en mi vida Suenan los carros, ah, ah, suenan los skirts Salgo de noche, ah, salgo de amor, todos es Ah. Ah, no le sale, no le sale. Porque no vieron metal de Porque hicimos la escalera. Pa' que los menores se calen. Ruin antes de que jalen. Todo el miedo cuando salen. Abajo de la Cuidado antes que fale. Ninguno de esos ve las señales. Están probando a ver si le sale. Están probando a ver si pueden. Mientras yo sigo, oro no llueve. Corremos, de hielo el viento, antes de morir, antes, antes, antes de morir Somos una enfermedad como en Serrano, en Santa Cruz I'm blocking you, llegaron las Desamorazco, nunca, nunca aquí, ey, baby, toma dro Nunca, nunca aquí, ey, baby, toma dro, toma dro